Many actors and other creatives depend on copyright to make a living. It's organized nationally. The rights to a movie, for instance, need to be bought in every country where it is shown. Europeans are increasingly turning to online streaming platforms to watch these movies, but this poses a challenge. What happens when they travel? Their subscriptions often stop at the border. il fallait aussi trouver un système qui permettait la mobilité. Et voilà pourquoi euh, la portabilité a résolu le problème de préserver la territorialité, mais d'autoriser à titre temporaire la mobilité des programmes auxquels vous êtes abonné dans votre pays d'origine. After a final vote this month, Parliament will make it possible for consumers to temporarily stream the same music, shows or movies anywhere in the EU. Si vous habitez par exemple l'Allemagne, mais que vous allez en vacances ou bien voir votre famille ou bien travailler en Espagne, les services euh, que vous avez de données en Allemagne. Vous pourrez les voir aussi dans un des autres pays de l'Union, n'importe quel pays d'ailleurs, puisque le texte couvre l'ensemble de l'Union. Platforms will be able to check their subscribers' country of residence, for instance by asking for a tax statement or phone bill. Spending on digital video has grown exponentially in recent years, and 60% of young Europeans expect to access their online content wherever they go.